Dunksan sintor, dunksan dito fors, dunksan ipsis dis theo, tal pigin serini, al nam propis haevon kia. Tiri and for honey and fire, the gospel. Kyrie Lord, Jesus Christ, and the on fire. All the faith in thy Ο καθήμενος εν δεξιόν του Πατρός και αρώησον ημών. Απεκός την ημέραν ευλογήσον σε και αενέσον τον άλσο εις τον olla onno ole onno hän virholi ponsi ti vier of sa orton ba po nimu jan len pon ken non o e hon vindans hon tu quinto fallo os o pensio o